Ļoti mācās lasīt to līdzi. Jā, es vēl esmu tikai postā tagad. Es esmu tikai postā. Es saulīt tev visus tev krāsu. Labi. Jā. Kāda Gunār, bet tev 17 reizes traucēsim, nekur to neiet. Gunār! Jā. Gunār! Pagaliņš, pagaliņš, paņemiet tur. Nē, nē, nē, viņš ņem. Viņam vajag palīdzību. Pagali vajag aiznest vienu. Eļa nedarēs, eļa nedarēs. Eļa ļoti labi. Kopā papīra nedarēs. Pati pa sevi nedarēs, kopā papīra nedarēs. Bet vai nav kāda vaiskvītas? Čabus. Nav, nav, nē. Gāzes degļas. Ира. Газ дегли, 32. А сейчас вопрос попросить. Диву загивай. Artkuç kalika burası. Вот так. Как даже маленький ребенок знает. Сначала надо спросить. Говори. Ой. Была ссылка. А что-то... Латвия что-то так собрал часа. Būs litrs ar gāzi. Litrs gāzi? Oj, oj, oj. Būs bēglis. Nu, tu, kam ir šīs, tev ir kādam sākot? Šiltās tikai. Pilnīgi vienā. Uz mums ne, vai mums smalks skauņi vajag aizināt viņu. Ar viņu, ar viņu smalks skauņi. Nē, nē, nē, nē, nē, nē, tā. Skauņi, atcīši skauņi. Un tikai skauņi, nu skauņi skauņi. Mm. Jā, tur mums ir pat. Ha. Ok, labi. Kādi? Vajag paņemt vienu pagaļu, kam vienu gals ledru. Viņi lai dar kādi. Nu, lai dar kādi. Rituāli. Tas ir normāli nedara, tas darbs par rituāli. Mums jau ir gals rituāli paņemt. kā saka, kā man, katreiz citā vietā. Es māklis. Es jau arī māklis. Es māklis, saku. Es vairāk balsus izjūtu, es neko neredzu gadījis. Vēlgi, es tev bišķiņu palūkstu pārīt atkaņ. Es gribu saulīt. Jā, nu, tu bist davor stolz, was kommt. Was? Tradicija ir aizsināta no vecuma un jauno. Zekos nāc vecuma. Ja neviens neiebilst, tas tik tiek klāt. Kur ir Dīta? Beidzot, Rīkstam. Ā, ogas ir labi, labais, apakšā. Nē, ja Dīta atļauj. Dīta? Tas drīkst būt tā? Labi, liec, jā. Šitā viņa tā. Apakšā, nē, apakšā, apakšā. Vēl vienu. Vienu pagu, ne, ne, ne, ne. Oļek, tu man esi bišķiņ priekšā ugunskuram. Nu, un tā tomēr bija tā riktīgā vieta, ja? Tā bija, tā bija ūdens ādera, kur es biju uzlikusi. Aha. gaļa ilgāk glabājas. Arī fakts. Ja visi dūmi nāk pie manis, viņi būs. Nāciet, ja krūks nāciet. no, no. Земле были торжища, были пути, караваны какие-то, все жили мирно, собирались на торжище, на торжище. Там, где это были места торжищ, там стояли а, культы различных богов. То есть приезжали и э, люди светом кожи заходящего солнца, это то есть э, индейцы, да? Извините, но мы сейчас не будем это. Да-да-да, нет, я просто Я говорю. понял суть. Да. Ну, люди никогда не были мимо, они всегда воевали. Э, а какую-то песню можете спеть? Нет. Нет? Сейчас мы будем латышский ритуал да, начинать. Конечно. Спасибо.